tegemea kuisikia sauti ya rapa Lethabo Sebeto almaarufu kama Focalistic wa nchini South Africa kwenye album mpya ya nyota ya muziki wa East Africa Diamond Platnumz ambaye ameweka kambi nchini humo kwa muda wa siku saba sasa akiandaa albamu yake mpya. Focalistic mwenye umri wa miaka 24 alijizoria umaarufu zaidi kuanzia mwaka 2019 kwa staili yake ya kipekee ya kurap ambayo alipatia jina la Pina Sa Kokasi. Focalistic Mwanamuziki ambaye pia ni mhitimu wa shahada ya sayansi ya siasa, yani political science, alionekana usiku wa jana akiwa na nyota huyo wa muziki wa East Africa Diamond Platnumz na producer wa nchini Tanzania. Kupitia video hizi ambazo zilipostiwa kwenye Insta story za producer Estukiz na Diamond Platnumz, zimeonyesha Diamond Platnumz akiingiza sauti na baadaye kufundishwa style za kucheza na vocalist ambaye aliambatana na wapambe wake wawili. Kwa sasa Vocalistic anatamba na wimbo wake wa kesta Remix ambao amemshirikisha star wa muziki wa nchini Nigeria Davido. Alright then, tegemea kuisikia sauti ya rapa huyo wa South Africa ambayo ameiwekea kambi nchini humo akiisuka chini ya producer s 2 wa Tanzania. Alright then, make sure unanisupport mimi pia kwa kusubscribe, kulike na kushare. Pia endelea kutazama videos nyingine nyingi zinazopatikana kwenye channel yangu. My name is Chidi Maburudani.